it va suratni bor bo'lishligi bu xonadondan shu farishtalarni chiqib ketishligiga sabab bo'ladigan ishlardan itlar faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadisga muvofiq ov uchun qo'ylarni boqishlik uchun yoki zarurat bo'lganda qo'riqlashlik uchungina boqiladi endi kofirlarni odatiga ergashgan holda havas uchun it boqayotgan akalarimizga aytamizki ana shu rahmat farishtalari hovlilarda bo'lmaydi qolmang it boqishlikdan qancha foyda bor va shu itni chiqarib tashlasangiz qancha zarar ko'rasiz bu farishtalar sizni yuzda bo'lishligi qanchalik sizga rahmat va bu farishtalar chiqib ketishligi sizga qanday oqibatlarni olib keladi xulosasi it boqqan odamni uyida farishta bo'lmaydi suratlarni bo'lishligi surat deganda hozirgi kundagi fotografiya shunga tushadimi tushmaydimi degan savolga ulamolar qancha javoblarni berishadi hozirgi bor bo'lgan fotografiyalar akalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan rassomni surati emas qaysi surat man qilingan shariatda inson o'zini qo'li bilan jonli narsalarning suratini chizishligi endi bu fotografiya hozirgi berilgan fatvolarga ko'ra Allohning bir maxluqini aksi suvdagi yoki oynadagi aksini singari demak unga kirmaydi endi mana shu fotografiyani ham ilib qo'yishlik to'g'ri emas alhamdulillah bu narsa sekin sekin ko'tarilib ketyapti otasiga bo'lgan hurmat o'tib ketgan onasiga bo'lgan hurmat bu suratni ilib qo'yishlik bilan bo'lsa u hurmat nihoyatda arzon ekan chunki hurmat besh mahal namoz o'qib orqasidan haqqiga duo xayr qilishlik bilan bo'ladi xayr ehson qilib yetim yesillarni boshini silab turib onamga yoki otamga shu savobdan yetib borsin deyishlik bilan bo'ladi hozir xonadonlarimizda musiqani bo'lishligi rahmat farishtalarini chiqib ketishligi sabab bo'ladi. osha onamiz roziyallohu anhuni oldiga ansonlardan bo'lgan abdurahmon ibn Hassanni cho'risi, bunana ismli ayol ustida bir qo'ng'iroqchalar bilan kirib kelyotgandi. To'xtatinglar dedi osha onamiz. To'xtatinglar, chiqaringlar. Qo'ng'iroqlarni olib, uyga kirsin dedi. Chunki bu qo'ng'iroq shaytonning qo'ng'iroqlari. ayni nasroniylarda ibodatxonalariga chaqirishlik uchun ishlatiladigan qo'ng'iroqlar. Endi zimamoqchi. Endi shakli boshqa, lekin shuning ichida ham agar xilma-xitoy musiqa bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsadan farishtalar ozor chekadi. O ajabdagi keladi. Bu zivamoqdagi ozgina musiqa farishtalarni bezor qilsa, odamdek keladigan kannaylarni uy ichiga qo'yib, devorlarda zirqiratib muzikani qo'yib eshitayotgan odamlarning uyida farishta bormikin shunaqa rahmat farishtalar bilib qo'yaylik shu musiqani ko'p bo'lishligi musiqaga berilishlik siz bilan bizni xonadonimizdan farishtalarni chiqarib tashlaydigan sabablardan keyingi sabab badbo'y hidlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarni somsoq va piyozni yeyishlikdan man qildilar xom yeyishlikdan lekin zarurat tug'ilib qoldi yedik shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar man akala min hadhihi shajaratil mumtinati fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza minhu al ins imom muslim rivoyati kim mana shu badbo'y daraxtdan yesa boyagi ikkita narsani masjidlarimizga yaqinlashmasin chunki insonlar aziyat chekkan narsadan farishtalar ham aziyat chekadi og'zidan piyozni somsoqni xom yegan odamni og'zidan badbo'y hid keladi shu hidi bor odam masjidga kirmasin chunki namozxonlar ozor chekadi endi insonlar ozor chekkan narsadan farishtalar ham ozor chekadi endi nimani aytishim kerak hozir tartib bo'yicha halolligi aniq bo'lgan somsoq bilan piyozni xom yegan odam oldida farishtalarni ketishiga sabab bo'lsa Halol bo'lgan narsani yeb turib. Endi halolligi aniq bo'lmagan. Halolligi aniq bo'lmagan tamakini tortgan odam haqida nima deymiz? Ajablanadigan narsa shu deydi, "Ne torsang" deydi. "Ne asablaring tinchlanadi" deydi. Farishtalarni oldingdan quvishlik hisobiga asabing tinchlanadigan bo'lsa, birodar senga sufr. Biz aslida tasbih, tahlil, ollohni zikri bilan qalblar orom olmasmidi? Ala tatma'innul qulub. Qalblar ollohni zikri bilan orom olmaydimi desang, u tortib mazah qiladi. isrofligini gapirmang, salomatchilikka zararligini gapirmang, buni bilasizlar hammanglar. Bu o'rgatish emas, bu dars ta'lim emas. Bu dars eslatib qo'yish. Biz bilgan narsalarni bir yangilab qo'yish, yodimizga solib qo'yish. Buni bilasizlar hammasini. Demek shu tamaki totib asabidan ishlanayotgan birodarimizga aytamizki, farishtalarni oldingdan ketishligiga agar qalbing taskin topayotgan bo'lsa, keyingi sababi oilada, ya'ni xonadonning ichida yosh bola bo'ladimi, katta odam bo'ladimi, shuni bavli bir idishda qolib sasishligi. Bu o'rgatish emas, bu dars ta'lim emas. Bu dars eslatib qo'yish. Agar shu torif ushlatadigan bo'lsa, tezlik bilan olib tashlab yuborishlik kerak bo'ladi. agar turib sasiydigan bo'lsa bu hadislar bor shunga ishora qiladigan farishtalar bundan ozor chekadi chiqib ketadi bu xonadondan farishtalarni xonadonimizdan chiqib ketishligiga sabab bo'ladigan ishlar bu ota enaga oq bo'lishlik qarindoshlikni buzishlik it va suratni uyimizda bo'lishligi hamda musiqani bo'lishligi bavlni xonada turib hidlanib ketishligi shariat islomiya poklikka chaqiradi fiqh kitoblarida hammasi tahorat kitobi bilan boshlanadi. Mana sizlar bilan uyimizdan farishtalar chiqib ketishiga sabab bo'ladigan ishlarni o'qidik. Va mana shu farishtalar chiqib ketgandan keyin boyaga aytayotgan xotirjamlik bo'lmaydi uyda. Oyoq qo'lini yozib o'tirib davom olmaysan. Qalbing bir vahimada, xuddi bir narsani kutib turgan odamni singari. Sakinat bo'lmaydi.